Teraz więcej gazu. I następny bieg. Będziemy to już zawracać. Tak? No tak, ale możemy sobie opuścić hamowanie. I kierunkowskaz w lewo. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I teraz mocniej. I tujeczka, tujeczka, tujeczka, tujeczka, tujeczka. Jedziemy. Teraz to już dwójka. Teraz pani zatrzymała się. Jedziemy. i gaz, gaz, gaz, następny bieg i opóźnić sobie hamowanie, następny bieg, jeszcze jechać, jeszcze jechać. jedziemy prosto, tak? Tak. Podjeżdżamy sobie na linię zatrzymania. i zawrócimy sobie w pierwszym możliwym miejscu. Wie Pani, gdzie to jest? Pani z Wrocławia? Kobierzycach. Czy w Kobierzycach mieszkam, no ale to jestem zameldowana. Nie 2000 obrotów, 1400 zmiana biegów. I już zmiana biegów, już zmiana biegów. Strasznie szybko tutaj te obroty. I następny bieg. Na 40 nie zwracamy uwagi. Teraz jedziemy szybciej, szybciej. No ale pani nie miała omawianego Nie Miałam. Pani nie wie, gdzie tutaj można zadacać na linii krajowej? Tak no gaz, gazu. Nie przyjęła pani, że światła się zmieni. Jedzie pani cały czas tak samo. Będzie, e, zapali się żółte, pani przyjedzie i będzie po egzaminie. Nie wiem, czy mam co. Musiałabym chyba skręcić Jedziemy. w lewo. Jedziemy. strefę egzaminacyjną, to musi Pani znać jak, jak własną kieszeń. Na Armii Krajowej są trzy miejsca do zawracania. Wie Pani? W tamtą stronę gdzie? Na Borowskiej i na Wieży Ciśni. W tamtą stronę tylko koło transmudu, tam gdzie zawracaliśmy. Nie ma żadnych więcej miejsc. Idziemy. Pani też nie przyjął, że się zmieni. Nie przekłada Pani nogi na hamulec. No gdzie? No, no już zdjęłam nogę z pedału przyspieszenia. Ale ma Pani położyć na hamulec. No, Jedziemy. Gaz, gaz, gaz. Śmiało, śmiało. noga z gazu, przekłada Pani na hamulec, hamulec jest gdzie indziej, hamulec, gdzie, o, nic się nie dzieje i gaz, hamulec jest w środku i teraz będziemy, no pojedziemy sobie jeszcze do tego, jedziemy na Poznań. I gaz, gaz, opóźniamy sobie. Oto przekłada Pani na nogę na hamulec, żeby skrócić czas reakcji kierowcy oraz żeby wykluczyć to zawahanie się. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie się boję, niestety. Ale chodzi o to, żeby pani poznała możliwości tego auta. Ja przecież mam tutaj nogi, ja nie pozwolę pani wjechać w, te, w auto poprzedzające. Nie, jak ja mówię, że jeszcze jest dużo czasu, to proszę mi zaufać. Musi pani wypróbować sama troszeczkę. Bo jeżeli będziemy je, jeździć tak jak ten, to nic pani się nie nauczy. A tutaj celem te, tej jazdy tej chwili jest to, żeby Pani poczuła się pewniej w tym samochodzie i żeby Pani zobaczyła, jakie są możliwości auta i podwyższyć swoje umiejętności. I następne. I jedziemy. I gaz, gaz, gaz. Nie wychodzi. I teraz noga z gazu na hamulec, na hamulec, o i czekamy, co z tego będzie. Nic się nie było i gaz. Teraz jakby się zmieniły światła, pozostanie Pani tylko wcisnąć e, hamulec, nawet nie przekładać się. No. I tutaj nie zdążymy prawdopodobnie na światło i sobie opóźnimy hamowanie. Jedziemy, jedziemy z gazem, z gazem, ma Pani... Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I teraz mocniej, mocniej i teraz odpuszczamy delikatnie, nie do końca. O, odpuszczamy teraz. będziemy za wieżą ciśnień zawracać. Tak. Na no, Armii Krajowej są trzy miejsca do zawracania. Gdzie są pozostałe dwa? Mówiłem, na Borowskiej. Jadąc w tą, na Borowskiej na Bieży ciśnień. Jadąc od Bieży ciśnień tylko i wyłącznie koło transbudu, tam gdzie zawracaliśmy. Więcej nie ma. biega, Sylwester biega. Mogę sobie już zmienić, prawda? Pewnie. Zgadzam, zgadzam, nie bać Jedziemy, jedziemy, śmiało, śmiało, zgadzam. I tutaj będziemy zawracać. Kierunkowskaz, sprzęgło. Hamujemy tujeczka, tujeczka, tujeczka, tujeczka. Puszczamy sprzęgło. Patrzymy tam, patrzymy tu. Nie ma nikogo, jedziemy. To, że pani kręci, to, że pani jedzie, po tym nie, nie przeszkadza pani zmienić na trójkę, zmienić, bo pani na piątkę wrzuciła to, że pani jedzie po łuku i mi przeszkadza obserwować. I następny bieg. I gaz. I następny bieg. I jedziemy. I śmiało. Może pani jechać trochę szybciej niż do Ruszana. I oni pojechali, my prawdopodobnie nie zdążymy i znowu sobie opóźnimy hamowanie. Jedziemy, jedziemy, nie, nie ma wożenia się dzisiaj. I noga z gazu na hamulec, sprzęgło do końca i hamujemy najpierw mocniej i odpuszczamy, ale nie do końca. jeszcze na samym koniuszku, żeby nie było tego. O, pani popuściła milimetr, bo Lepiej już? Swobodniej w tym autobusie? No, na pewno. Już dwie godziny temu. Kiedy pani zadaje? Jeszcze się nie zapisałam. Chciałam się najpierw trochę pojeździć. Nie wiem, czy, czy we wtorek jest egzamin, czy odstawię, czy nie, bo ja w, w tym czasie sobie jazdy porobiłem. We wtorek jakiś jest, chyba nawet się pozapisywali. Tak, Nawet jest? ten chłopak to mówił, że Nie, staje. on y, ósmego. A. A, to nie wiem. mój, mój, wydaje mi się, że mój kolega się zapisywał, ale... Ten, który i Ja mam, ja mam y, w torebce kartkę z rozpiską, jakie dni są O, bardzo dobrze i następny i gaz i jedziemy i noga z gazu na hamulec i zobaczymy co z tego jeszcze zdążymy zahamować jeszcze zdążymy nie zdążymy i gaz i teraz jeżeli na egzaminie Pani tak na każdym skrzyżowaniu zrobi, egzaminator zobaczy, że Pani się przygotowuje, bo jeżeli ja to widzę, on też zobaczy. Natomiast jeżeli żółte światło się zapali tuż przed Panią, Pani nie będzie miała możliwości, to Pani przejedzie. Egzaminator sobie pomyśli, co? No, przygotowywała się Pani do każdej, na każdym skrzyżowaniu, światło zapaliło się za późno, nie dała Pani rady, ok. I później. Tak. Natomiast jeżeli pani będzie jechała cały czas z ciśniętym gancem i w takiej samej sytuacji zapali się żółte światło, to co egzaminator sobie pomyśli? Nie dopuściła pani myśli do siebie, że w ogóle zmienił się światła. Noga z gazu na hamulec i czekamy, co z tego będzie. I gaz. Pomyśli sobie, że pani w ogóle nie, nie dopuściła do myśli, że sytuacja może się zmienić, że się, czy te światła by się zmieniły na żółte, czy na czerwone, czy w kropki, czy w krzyżyki, dla Pani byłoby to obojętne, prawda? Opóźniamy hamowanie. No i hamować jak Pani proszę. Odpuszczę, odpuszczę. I jedziemy. Tak, wracamy. O, o 11 mam tego gościa, co wczoraj do Zygmunta. Jak pani chce zobaczyć, to po pani mam gościa, z którym będę robił egzamin wewnętrzny. Może pani sobie siąść z tyłu i zobaczyć, jak, jak to wygląda. Na placu, czy... Nie, no egzamin wewnętrzny w mieście. on jest z kategorii B. Przejeździliśmy około 15 godzin, bo u mnie jest w ten sposób, że najpierw ja przekazuję wiadomości, a jak już wszystko przekażę, robię same egzaminy. I przed nim jest teraz same egzaminy. Nie przygotowała się w ogóle Pani do zmiany świata. Nie dzwoniła Pani nie przełożyła Pani nogi, nie nie pomyślała Pani, że mogą się zmienić światła, prawda? Opóźniamy hamowanie, jedziemy, jedziemy, nie chodzimy się jak taksówkarz. Muszę sobie ten nawyk robić w takim razie. Nie ma nawyku. Ja nie wiem, co to są nawyki. Inaczej Pani rozmawia z rodzicami, inaczej z chłopakiem, inaczej w pracy, z przełożonymi, inaczej z podwładnymi, prawda? I przechodzenie z jednej skóry w drugą przychodzi Pani bez, trud bez trudności, prawda? Nie ma Pani żadnej trudności, że inaczej Pani rozmawia z różnymi ludźmi. I to jest tak samo. Wychodzi Pani ze swojego auta, sprawa zamknięta, wsiada Pani w inne auto, inaczej pan je, Pani jeździ. A zwalanie na, na wyki to jest oznakiem lenistwa, braku skupienia, koncentracji. Nie, panie doktorze? No nie, i tak będzie. prawo pojedziemy. Z tego ślimaka mogę zjechać na tym biegu, czy mam zrezygnować? No raczej nie, no to jest piątka. A pani zakręt 90 stopni będzie pokonywana na takiej samej prędkości jak tu. Jeszcze trzeba się rozejrzeć, bo jest przejazd, ro, przejazd rowerowy. Trójeczka, trójeczka, trójeczka. Jeszcze jest ten. Jeszcze jest nie tak wcześniej jedziemy. Jeszcze jest barierka. No i teraz czwórkę możemy puścić. Czwóreczka, już czwórka, czwórka, bo autobus sam z góry pociągnie nas. przed przejazdem kolejowym pani zwiększyła bieg. wczoraj byli na placu Powstańców Śląskich, czy nie? No, no nie omawiałem. Zostało wziąłem to. A Pani była na placu Powstańców Śląskich? Powiedziała Pani lądowkoło? I tak. zjeżdżamy, zjeżdżamy.